为什么左腿踢得这么烂？我本来不想告诉你，我随时有可能后悔删除这段视频。比较快的扫踢，左腿什么感觉？呢？我们来看一下啊。再来一个，再来一个。大家容易犯的问题是什么？首先滞空时间过长，硬在空中了，咚，这种感觉。但是我做的比较夸张，很多人跳下来，这就很慢了，这就很慢。所以你要跳的是离地一定要稍微的近一些，看脚。 快，然后呢，不要跳得太高，这很重要。还有一个最重要问题就是，鸡鸡朝向问题。很多人还是换步踢哪只腿，踢左腿对吧？鸡鸡朝哪边？朝右，朝右。那很多还是一样，朝左回来也有问题。OK，就是直接朝右，整个转过去。呃，另外就是你的启动动作太容易被人家察觉了，就是你的小动作太多。很多人是这样换步的时候，他就已经甩手。 再回来，再提太慢了，所以换步的时候我们不要甩手，为什么要甩手？换步我们要最快速换完步甩手直接踢，所以换步不甩手，踢甩手再来一遍。我记得十年前我的教程经常演示什么？我经常不小心有一个小动作啊，于是我们线下来参加培训的教练们有的也自带这个动作是什么？有一个这样的动作，这是什么？这是习惯性的早年我的一个假动作。 假动作，假动作，假动作接换步，OK，非常好的技术。但是呢，呃，那个时候我可能比较年轻啊，实在抱歉，所以有这个小动作在里面。这个小动作把它取消掉，直接换步。 O.K. 这就是扫踢，左腿踢得更快的方法。如果想左腿扫踢踢得更快一些，你只能这样去踢。但是什么样的练习方法可以让我们踢得更快呢？当然不是你无限这么一遍遍的踢，你要想办法在实战的过程中，尤其是别人踢到你之后，你建立本能的反应，马上踢回去。那这种练习方式我们怎么做呢？我今天不太想告诉你，我们明天下期再说，好吧？